Sraith Pictiúr 13. Seó Faisin sa Scoil. Maidin Luain a bhí ann. Bhí na cailíní ina suí i seomra caidrimh na séú bliana. Tháinig an príomhoide chun cainte leo. Dúirt sí leo go raibh ríomhairí nua ag teastáil ón scoil ach nach raibh an t-airgead acu. D'iarr sí orthu smaoineamh ar phlean chun airgead a bhailiú. Dúirt sí go labhródh sí leo níos déanaí an lá sin. Thosaigh na cailíní ag smaoineamh láithreach. Smaoinigh Ciara ar chrannchur nó seó faisin agus smaoinigh Sinéad ar cheolchoirm nó siúlóid. D'fhill an príomhoide ar an seomra caidrimh níos déanaí an lá céanna. D'inis na cailíní a gcuid smaointe di. Cheap sí gur smaointe iontacha iad agus shocraigh siad ar seó faisin a eagrú. Thosaigh siad ag pleanáil láithreach. Mhol Sinéad dóibh dul chun cainte leis na siopaí áitiúla agus cabhair a lorg óna dtuismitheoirí. Thosaigh siad ag fógairt na hócáide. Chroch siad fógraí ar fud na scoile. Bheadh an seó ar siúl ag deireadh na míosa i halla na scoile. Luaigh an fógra an lá, an t-am agus an costas. Chuaigh na cailíní go dtí na siopaí éadaí áitiúla. Chuaigh Ciara agus Sinéad go dtí Scoth na bhFaisean. Chuaigh Áine agus Síle go dtí An Teach Faisin. Mhínigh siad an scéal do bhainisteoirí na siopaí agus d'iarr siad orthu éadaí a sholáthar don seó. Bhí na siopaí áitiúla lánsásta cabhrú leis an scoil. Oíche an tseó, bhí ardán taispeána i lár an halla agus bhí slua mór ina suí ar dhá thaobh an ardáin. Shiúil na mainicíní suas síos an ardán gléasta in éadaí galánta, gúnaí gleoite agus bróga arda. Dhíol na daltaí ticéid do chrannchur ar an oíche. Bhí duaiseanna iontacha ar fáil sa chrannchur. Ag deireadh na hoíche labhair an príomhoide leis an slua. Mhol sí cailíní na séú bliana as an obair a rinne siad chun oíche iontach a eagrú. Ghabh sí buíochas leis na tuismitheoirí agus pobal an bhaile as tacú leis an scoil. Bhailigh siad dóthain airgid le ríomhairí nua a cheannach. Dúirt sí go gcabhródh na ríomhairí seo feabhas a chur ar an oideachas a sholáthraíonn an scoil.